নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত এবাৰ আপোনালোকৰ যি ৰিচেকিঙৰ ব্যৱস্থা দিছে কালিৰ পৰা অৰ্থাৎ আঠ তাৰিখৰ পৰা সেই ৰিচেকিং আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ কি কি ষ্টেপ আছে সকলোখিনি ষ্টেপ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম চ' আহকচোন জানো তাৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি এইটো দেখিছে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে এপ্লাই কৰিব পাৰে নে আপোনালোকে SEBA dot online dot O' R G যাবলৈ আপোনালোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ ৰিচেকিঙৰ হ'ব অনলাইনৰ মাধ্যমত কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ আঠ জুনৰ পৰা বাইছ জুনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব লাষ্ট ডেট নেক্সট আপোনালোকৰ যি ৰিচেকিং আপোনালোকৰ দুটা টাইপছৰ আছে এটা আপোনালোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে আপোনালোকে অকল এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো ৰিচেক কৰিব পাৰোঁ আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যি আপোনালোকে ফটোকপি পাইছে ফটোকপিৰ লগতে আপোনালোকে এফালে এটা এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এই দুয়োটাই আপোনালোকে চেক কৰে এটাত আপোনালোকে এটা কৰিব এটা অপশ্যনত আপোনালোকে এটা এটাই অকল এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টহে চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে সেই ৰিচেক কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকে ফটোকপিৰ লগতে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো ৰিচেক কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিবলৈ মই জনাই আছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ছেবাৰ যি ই ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল আছে চেবা ডট অনলাইন ডট আজি তাত যাব লাগিব তাত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা দেখি পাব এইধৰণে apply for rechecking for photo copy with rechecking of answers কি বুলি এটা অপশ্যন পাব কালিৰ পৰা আজি নহয় বাৰু তাত আপোনালোকে এইটো দিব লাগিব তাত তাত আপোনালোকৰ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰ দিব লাগিব ৰোল আৰু নাম্বাৰটো মানে ফিল আপ কৰিব লাগিব যেনে নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ এইদৰে এখন ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ্ম এখন পাব য'ত আপোনালোকৰ চেবা ই ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল বুলি লিখা থাকিব তাত আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে name of the examination high school leaving certificate examination বুলি দিব লাগিব ছেম এইটো ছেম হ'ব নেক্সট আপোনালোকৰ যি নাম আছে নিজৰ নামটো টাইপ কৰিব কেপিটেল লেটাৰত নেক্সট আহিল ৰোল নাম ৰোল আপোনালোকৰ যি ৰোল আছে বি টুৱেণ্টি এইটো বি টুৱেণ্টি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বাকীখিনি আপোনালোকৰ যি আছে সেইখিনি চিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ নাম্বাৰ নাম নাম্বাৰটো কিমান আপোনাৰ সেইটো ছিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ যি স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিছে সেয়া দিব আপোনালোকৰ যি আপোনালোকে যি ডিভিজন পাইছে নেক্সট থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে ছেকেণ্ড ডিভিজন সেয়া দিব নেক্সট আপোনালোকক মই আগতে কৈছিলোঁ যে কোনটো টাইপৰ আপোনালোকে চেক কৰিব বিচাৰে সেইটো টাইপ চিলেক্ট কৰিব ৰিচেকিং উইথ ফটো কপি কৰিব বিচাৰে নে অকল নে অকল ৰিচেকিং কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেইটো অপশ্যন ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ আঠ নম্বৰটো ছিলেক্ট ছাবজেক্ট যিটো ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ ৰিচেকিং কৰাব বিচাৰে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব যদি গোটেইকেইটা বিচাৰে গোটেইকেইটা টিপ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি তাত পে'মেণ্ট এমাউণ্টটো অট'মেটিকেলি আহি যাব কিমান ছিলেক্ট কৰিব লাগিব সেইখিনিতে এটা কথা জনা থওঁ আপোনাৰ যি ৰিচেকিং উইথ ফটোকপি তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পাঁচশ পঞ্চাছ টকা পে' কৰিব লাগিব পাৰ ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ অনলি যদি ৰিচেকিং কৰাব বিচাৰে পাৰ ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ তিনিশ পঞ্চাছ টকা পে' কৰিব লাগিব নেক্সট আহিল আপোনালোকৰ যি টোটেল মাৰ্ক পাইছিলে এই এক্সামিনেশ্যনত টোটেল মাৰ্কটো ছিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ যি আপলোড কৰিবলৈ এডমিট কাৰ্ডখন সেইখন আপ এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব J P G J P E G নহ'লে পি এন জি এই ফৰ্মেটকেইটাত আৰু পাঁচশ কে বিৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব আপোনালোকৰ চ'চ ফাইল কৰি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ যি এডুকেশ্যন আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ঘৰৰ এড্ৰেছ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব নেক্সট যি আপোনালোকৰ নাম ফোন নাম্বাৰ সেয়া দিব আৰু ইমেইলটো আপোনালোকৰ যদি আছে ইমেইল দিব ইমেইল ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নেক্সট আপোনালোকৰ আই এম নট এ ৰ'ব তাত ক্লিক কৰিব और नेक्स्ट अपना लोग कॉन्फर्म एंड पेट क्लिक करोगे नेक्स्ट अपना लोग कर टा पेना वाले टा ऑप्शन पावो पेना ऑप्शन अपना लोग क्लिक करे अपना लोग जी दिवालों के पेमेंट ऐसे দিয়া পে'মেণ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এ এয়াৰ এটা এন বুলি এটা নাম্বাৰ পাব যি আপোনালোকৰ মোবাইলত মেছেজৰ থ্ৰুৱে যাব সেই আপোনালোকৰ সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ ইন ফিউচাৰ লাগিব আপোনালোকৰ যি ষ্টেটাছ সেয়া চেক কৰিবৰ বাবে আপোনালোক ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কথা পইণ্টৰ পক্ষে এইখিনিতে কৈ দিছোঁ যি আপোনালোকৰ যি ফটো কপি উইথ আনচাৰ্ছ কি আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব লাগিব চেবাৰ যি অফিচিয়েল এড্ৰেছ আছে বামুণী মৈদাম গুৱাহাটীত গৈ আপোনালোকৰ যি after only after proceeding original admit card আৰু কপি অফ এৰ এন দিয়ে আপোনালোকৰ অৰিজিনেল এডমিট কাৰ্ড আৰু এ আই এন দেখুৱাৰ পিছত আৰু যদি ইনকেছ যদি আপোনালোকৰ মাৰ্কছখিনি ৰিচেকিং কৰাৰ পিছত যদি মাৰ্কছটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ অৰিজিনেল যি মাৰ্কশ্বিট পাইছিলে সেয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট বিষয়ে কওঁ আপোনালোকৰ যি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ আপোনালোকৰ এয়া হৈছে ৰিচেকিঙো আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট হ'ব কালিৰ পৰা অৰ্থাৎ আঠ তাৰিখৰ পৰা আজি লাষ্ট ডেট সেয়া বাইছ তাৰিখলৈকে চলিব